you really want today. No, I told him, you see, this delegation is uh, the people so and so reiterated this and that. This was your response, and I brought them. He simply called out the Chinese man and said, Can, can, I have Lee? So they, they, they raised up his hand. Then I said, I'm going to meet you, alone." Then all the rest, he did not even give me the audience. Much as I tried to explain, he simply told me, Get out of my sight. I was like, But Muzai, it, it, this is a very serious thing. It is a national issue. So I was like, you man, toka inje. So I slowly, you know, moving backwards, just wanted to see how best I could rebuild myself and, and, and uh, reconstruct my confidence so that I can do it and really understand that we are here for very serious business. He did not feel it at all. So I went to the tent. the father and waited possibly to wait for his, his tempers to cool. That is really what I had to do. So I waited. So slowly, he rose up. He walked himself towards the tent and said, Can I have everybody out except this man here? So everybody stood away. They gave us a distance of about five meters. Then while you're standing, he simply said, Human, you are a very bad spoiler. You are a fraudster. You have exterminated most of the programs. You have cheated the Ministry of Finance. You have you even cheated during the COVID-19. You have rigged all forms of you know road deals that have really increased the corruption, have really increased the embezzlement, misuse of office, just because you are brokering from one end to another, looking for commissions. You have mimed the government, the image of the government. You have always come out. You pretend to be working for the regime but at the end of the day, whatever thing you do, you're just looking for money. You monger rumor from one end to another. You disorganize my people. You disorganize my arrangement. You go and meet my ministers. You go and meet investors. Call them, solicit a lot of money from them, and then you simply get on moving. You're good at inflating conversations with the different people. Even some of your colleagues are dead, and even actually heaven has denied them even Hera denied them. Even Athas denied them. They're still stuck on earth. So to that I thought was maybe he, he, he, he met Kasango. so the whole thing was an insult, a very great insult. I really regretted why I ever went there. Now, you see, the whole problem I'm looking at right now, it is wider than what you might think. I was also third and uh, I thought I had nothing to do, but just to wait. You see, sometimes you have to get humble. So I simply humbled myself. Uncle Sam was there to receive me. Professor was also there to receive me, and we jumped through all the process. Of course, I had to calm down. But these days, His Excellency is very, is a very tough man. he doesn't want to listen to anything outside his particular arrangement because I'm very certain that the, the current arrangement is having to restore eh. the image of the party. Omsajanga <laughs> <laughs> bakatutenga tukali nentwe yako nobutwa obukajagalade anze kango bakatya kaleta tepu enfu naye bakatuta olutwala nga nobuswerasonera bukalya enyuma you see you people zembabulira nembagamba nti president museveni mpulira ne babajjo nempulira abavuma museveni mpulira mutabani wange naduli mama we wanshima mm. I'll go there and see him their problem they don't know how things have changed mm. Museveni a retiring president namukusomera ti retiring president nabagamba ti president Museveni bamubuuza you don't ha you have not stashed money on the Swiss account like other African leaders. What is your future insurance? Museveni n'abaga nti my future insurance is a stable Uganda. Mm. Condoleezza Rice n'amugamba nti what if you become the Secretary General of the United Nations? I saw Museveni a bit losing his temper. Me? you were Museveni? To be a like an, an, an, <laughs> an Ja, voor mij kous. Kom kus me me me ja ja ja karan. Ja, gaat ie maar nog eens wat aan Team 7 must retire in a peaceful Uganda. This is why the volcano, the political volcano, hmm. enyenya buli wamu. Ekyokubiri, balina ekibiina kyabwe nga bakyeta fellowship. It had who is who. fellowship nekutuka mu lwansonga bbiri mwalimu abasajja abakulu abalina yintagirity nabuno obuvubuka obwobubbi obubba buli wamu kakati bagenda babuyendayitinga ku organ trafficking and human trafficking even if your name is mentioned omuntu nakuga nti we cannibal un came here sent a delegation investigated it has it has indicted 47 people 62 surgeons abatanga abantu mumalwali i told you nti nze omugenzi professor kanyerezi yandekera list eyabasawo abatta ati tebabattanga hmm. babitwalanga muli balamu why should the pakistani come here to collect organis do we have more deaths than pakistanis nebatta omwana wange mwalubatekooko as I usually do famiry yange bwegikwataka i fight you devastating it nimba kuba omupakistani bamusiba emyaka musanvu ewaabwe nakola fine eh, omupakistani muwalawo yali kyanafa namatovu yali kyanafanemukazi wange baali bamulwalinga akawala bakaitaani nabukeera naye ekyakanonyera njok njoka nga kanamukira kanonyaati kakolagananga nomupakistani nga bagudde woofiisi ewandegeya hmm. kale waliwo eri akansigidde nemugamba akawawe pirison kebake kagenda okuzukuka nga kali ku lusalo ewaffe mu kofiringya sakalabirwamu katunule mu maaso g'empologoma olyagalakebasokateke <laughs> mukofini ee waliwo eri akanfunidde naye twange byo byobukambo byokola byebitiisa byebikutambuza nejambia nebikutambuza nenyondo bamukubira esimu simaitulira empeke zetutunda my wife to sell tablet bamukedinapinga bamujimugani to punishimi nga bebakubya omwana wange wansi atakamya eritaliyete devastatingire siwumula kati oyo yaliza tape enfu engoba eh, jibangumisha naye ono lwakuandika kati yakungula naye waliwo amusonyiwa sisonyiwa mirundi tasonyiwa muntu kakati abo hmm. abasajja ne batuula abasajja abakulu manyi uganda mugyetulimu temugimanyi hmm. many people cannot step outside the borders of uganda they grab them like a grasshoppers embeera tabuse kakati omuganda gamba mm. tosoberwa kana mu kibira soberwako wamu we must stabilize this country kubanga bwe tuba tusoma international law batugamba domestic law prevails over international law oyinza okwagala okukwata omusajja mu uganda mm. yintapo ne bagiremesa mm. yintapo yayagala okukwata mukaha byalimaana negundi nono omusajja abatta abantu e rwanda oyo omusajja yalina lediyo yagula ebijambiya kabuga kabuga mm. yes muyina mm. agamba land here you arrest you arrest interpol inter, inter officers you go and find out who created the way in rwanda era kabuga kiba kinemweyi bamaze kufa kwe kumukwata domestic law prevails over international law because of sovereignty Te as long as you are in uganda notagenda ko kenya na tanzania you are safe kakati waliwo gurupu erowooza bwetyo mm. nabaga nti ebizimbe byabwe babikwatiddeyo musajja yagenda ku atm nateekamu ka kadi neka ekyuma nekikalya nekibuga you are wanted <laughs> wa <laughs> bulaya eh, bulaya natema kuba bakola ensobi how can you send money on of european and american accounts during covid ngezi zona ziggaddwawo abantu bona betaga buyambisente bazikwata ki banonyebavuma nze is because of stupidity eh, eh, eh, akatambiko kano mulimu nebaga nti naye tamale ye nga atuli bubi ate mbali bubibensobi gye babababavubuka ah, ah, baba nabagamba what i want is a compensation to compensate you yes nenfuna sente zange mwalanisa ate biliyoni nezijja ku akawunti nanyini buyinza akawunti nagibulokinga mbaviiridde mu gavumenti for seven, last seven years mm. you have not see, i went to setouse once i met the president we disagreed I've gone, i went to rokero house once nti entebe yange yali evaamu emisota nenjijjayo mm. yes bampitanga entebe yange batawanya nga lumu terimu ate nga nange nina mpulira omwana akaabanga nti namulekawa i went at collected my che oyina omwana gwali waleka ewantu yo yali akabira muntee ninjijeyo once in seven years they have never seen me attending a national function i didn't attend their omulimu gwabwe nagugaana oludakasiima onkalya why do they continue pursuing me are they pursuing you yes anti obulookinza akaunti yange ya billioni asatu ya anti oluvanyuma lwokubamirako obuzi ennaku ah, zino nfunye sente zange bilioni asatu why do you block it offload myanda i can do my things bo be balemeseza olutalo lilizi my money and i go mbu bwafuna sente tajja tukolera eh, naye bana ababulokinga center tobakolera ate eh, ate kakati mwechemutamanyi mm. tuina abagala okusikira mu 7 ya tolo cost kati yake yakakubye batudde mu meeting yawe ne bagala nti mirundi yatuulidde nga twogera no munne namugaa si mirundi abacyayina bewatutteyo babakuteze era mu ddiiru mukula yabaddemu banonyeza mukula nga omukyayina ababiri bazeeyo omukyayina omwaga munzize sente zange babajjeko miliyoni emitwalo gya dolaokulaba pulezidentmukula yatemye mukula yatemye mukula yatemye mukula bagenze ewuwa omulaba ngaali ku diamond trust yekwese mulaba bwedi <laughs> kubima byange nga ndaba mukula bwendi nga bamunonyeri aliwe ali mu diamond trust ye kukumi wansi wemeza diamond trust mbele bichitishe aina wo ofisi yao ekibuzo e, tamale tukubaga eh. okulaba president museveni kwa yes. kwa kugula buguzi eh kakati chovu na bayaka yaba dama yinti babalide ko sente kando bye kakaba byonna <laughs> naka gwe gwe kaga ntio nezira ne mutenti na ndumba kazeeko kanyume bulungi muzeeyi entwala gye yakatuttemu kalunyumya nga lutabaalokaddemu nga kagenze yabagambye nti n'abantu bamwe ababbi katonda abaganje n'okuyingira mu ggulu bakyalemedde ku nsi from the regime. There's a lot of investigation that has been happening. A vetting team has involved several intelligence who have been monitoring the back accounts, monitoring the activities done, monitoring the conflicts within the ministries and the several parastatos. So that is where we are. So it is not only you. It was really very, very tough on everyone. No, you just wait. Actually, even he had the mention of your name several times that we conspired a lot of times that I even tried to go and co co confuse our fund horse. that at all times I've always been around him just to seek information such that I can go and manipulate it. Then after manipulating it, I, I like hmm, I, I, squeeze out the, the, the, monetary value from it so that I could get some money. So it's like I'm totally sick and tired of you. Remember the money you, you, you got during COVID-19? you bring the all sorts of corruption. and that is corruption is what identifies you, yet you don't hold the inner public office. into your kababba keteka aka kasajja keteka ku komiti ya covid kali kakolayo ki i write i write documents for ministers linda so you keep moving left to right pedaling this and that just for monetary benefit what job do you do So really, I did not have any question, eh, eh, any answers for, for all those questions because he was a, with a very hot temper. And yet, by the time I found him, the man was laughing wildly. He was smiling wildly, but a sight of me totally changed his mood and attitude. And that was very, very humiliating. they were like wondering, <laughs> you know the confidence I had while taking them, you know, I could just make calls. Hmm? The protocol officer could simply arrange and tell me, I ah, know you come, you come. Yeah. His Excellency cannot do that. You see, he, he read your thing thoroughly well and all that. So I read these people, but the sight of me simply turned the money off, and I was totally humiliated. I felt so small, as if earth could just swallow me. That is what I went through. The experience was really very bad. You see, Это номер, а? Ну, mujeko kafata sabari yali yamfulumya state house yali yamfulumya state house bwe nze yamfulumya atya ebanjo lyo mwenge ligwa na mwenge nze sisaka when you are playing with mirundi you are playing with a, a very good ndaba na bako yo mwana wange dirupe nyamu dedi zi sisonyiwa lwacho mpira gugwera mu neti yange tokiriza neva kakati abensobi gye baakola kugala akawunti yange eriko biliyoni yaka ani akateekako kubanga nazirondanazironda wali yazisuula nakugamba hmm. nti mu amerika waaliyo kesi omusajja ali kyalinga mumagye nga sergenti aba aliwuwe nga bamuwezeza emiliyoni za dola ttaano kwa kaunti nakuzimbako chachi yali musajja mulokole nazimbako chachi abaali awo nga aba intelligence bazze you received more money than what was required yababuuza yabaga nti ive been praying to god for miracle when I saw this money, a miracle happened. Why didn't you report it to the police? I thought it was a miracle from God. Yes. So did you also ask for a miracle? From and God? I constructed the church. How can the American system make such a mistake? But the message is local in Gansaba. I thought it was a miracle. Why didn't you report to the police that you have received the excessive money? No! I've miracle. been praying for a miracle. And, a miracle and this was a miracle, miracle from God. Katumbuza sente zange gye zaava. Naawe biliyoni zaasa tunziveeko. Nzaagala bakiggule this is that young man nga tayagala kubonaabona nnyo aniroko my account. Offload me. How did he access your account? By, by, by, by blocking. Ningamba bo bagundi bakibirango baani ne bagamba nti no you go to your bank. bano bebeji mbo somebody important in the government block it it ngendembe nje kujone nyo doko sekula umutwe toli ndaba kugwe mlenzi ajoga abantu ane wako my account ubaye gana mtegele gani tawele kutegele gana not under pressure tumuwa concessions kweka nkubuli zi abantu wano zibachimanyi offload me awasiramu bakugamu tinabiyaina mkwanu kwenga asara nyo namuga nti obwafu bunzita tiwasa omukyala namuga obwafu bunzita nabbi wasowa okubiri obwafu bundi bubi wasowa okusatu obwafu bunzita wasowa okuna yagenda okulaba musigiti nga takyajja lwaki owokuna yajja nobugagga ngaakamaamira akamamata you offload me and open my account ngende nkola ebintu byange wasa sat billion munandabako wano a munandabako but you cannot block my account onaba kusente zange zemutama nje nzije onaba tofiriza gwanga tamale kuchi eh, eh, okulekera okulwanagana nabantu si kusente si kusente kosi di yesu sasu de mugwanga mno jimai andi jembuza my mother was almost lynched my son was battered mudogo zino lio mbande eh. nze wendu uli dem ngamunu waka kama maze yeta amali atatufako yatubeerira create another one Jesus came because of his father's kingdom Do I want to become a president of this country? No. I've done my job. I want to can rest. mumufe katonda nangamba ngako nti nze ndinunula uganda nayenza ekibankubyabo hmm. bablokinga account yange nesente ye olude ngo bakuba emyaka musanvu ye ate nembagamba tutangane nfunye sente zange mundeke ngende nekoleza ebyange ewaffe eh, nti nedda bwanafuna sente zajja tukolera ndi sirevu wamu niyo bado bakolera ki eh, nedda nti bwo bali mu gurupu bbiri gwe z'otomanyi mm. nti buno obuvubuko ako bwe buba buyina gurupu ebadde ekanga abantu se eyabannankabirwa ekuba kadaaga si museveni ekizibu kyenda batamale mu bino byonna i think kiri ku succession eh. ekyo kintu tuli kisolovinga andi kankobaoli no mm. let me tell you bwemubanga mulunda omukulembeze mu uganda muno geti ma temujja kufuna museveni ye temujja kuddamu mufuna except mu america era bakolaka incident hmm. ono bamutta fuluma national theatre ono bamutta waliwo apresidenti ba america abafaanaganya history hmm. uh, um, abraham lincoln ne eh. jeffbut if your wife dies mm. or your husband dies and you look for a husband afaananya balo mm. tujja mufuna end up not getting married katonda afulumya omuntu omu talina duplicate buli omu agira mukatiba ke katiba ke why the way we are socialized nti abaana bange bo tebagenzeeko okusomero nga tebalina ngatto hmm. mmotoka ewaka bazisanzeewo bazizanyiramu kakati ate nze situation sijinakuliramu mwaina kagali koka mzibinuwa ina kagali uli mwaina katiba kaini environment mm. na wasirikali wangaba hapa nkuma hapa polisi walinga mkaka this is the contradiction tiakuba mwana wanga kumiwa mizale polisi mama u mwana kumiwa mizale polisi amakaka ingo naka kumbiwa yafu enge jibali pa kendo konzita yafu more than six policemen ya wazana ntula napone tunyumia nina pagambia tebuli muntu akulya environment yeyiye muyinza okulaba wano nga temulabangawo omusota naye nga weguli ekigrw up ku seminti gwayavulamuto nga gwavulira kuki sikusubi omusota nembagamba mutuli ekibaati ekyo mulowooza nti embwa ezaali ziri akulosi zalekayo okulya zaafa zayigwe kyenyigamu zayigwe kibuuka ento because uh, uh, environment shapes you this is what people don't know every environment shapes you environment wewe wakulira wakuliako kukolera ngata abantu hmm. amazzi banywanga mafumbi mtu aganyiranga kolera yavaawa abazanyiranga munkuba obugeregere obugeregere ne butukwata hmm. ngaoga nti omwana yalwadde omusujja kubanga asimanyi yazanyidde munkoko bano baana hmm. enkoko yedda ngaoyinza ogiruma akagumba kayo enkoosi eggwangakakati nze mbagamba ti abantu bangi abanaalimu okutegeera oyo yabadde edaalingi yeyajja nangoba mu state house nateekawo akatambi agenzeyekunkumula mm. anti uh, mukatambi kana gadi omukuru ya mboza na mugadi na igwa tuena mwini mgovernment hey. tuena public office hey, ya kamula bakati na, na ye ha, ya kamula bakati anti kati ya mufuna ati waliwasi ujikuwa badanyumia na hii ya msinza amanyi ya mugambi ati professor ya mugamba to get out of my office kutesa na mugandi gwe kontina hiyo jose na yomu mtuwe hiyo bujozi bu tuja jete kulira wangu kutesa atabi ingiri ya mugwa ye jiyadukira ee eh, mga president ya mugambi hey. Eh, kutesa miyambe nino kuwamba gundi njagala mini swenu njagala ee eh, eh, sechara uye mulita ululita baamulita <laughs> natema nakaba nai mirundi mirundi nye mumpa iriza buwerele ze mumpa iriza buwerele mwe kuba mweka mwe ka, kambuleyo msajja mkula bumuagenzo mwono nye uwe ya badeyo mukulu yabadde teyekwese ku diamond trustanti nze kambabuulire mukulu yabadde yekwese ku diamond trust ngaakacyayina kalemeddeko obubiri bwadduse kati waliwo omuyizi nayiri wano anoonya bamufera no intelligence services thats what i was going to tell you mm. intelligence services in future omuntu akulira yiso na kulia military intelligence masave phd in criminology singa museveni tali kuru headed ngomutuwa kusuza mufiriji yali tuse na atumarawo ayiru kwa at him kubanga agami nti ono ya mugami nti gwe uh, oli, yes. oli trader wa rumors yeah. oleta wani ngambo nisile mtu nuli ya buwendi nga uli ya tape he closed his eyes for two hours Mr. Mirundi why are you abusing me vote him babas museveni is a fool ani akoye Museveni akoye if, if Museveni was amin singandi mulamu but I explained it to him your excellence where do I have a program in English that lasts for two hours in English natumula two every program has a moderator where is the moderator nagandi ooo wamanange program zonzi ulira walinga bulire njiri hee kakati yomulimu jawa president ya fano vati yes nti ba mchala njuba baba gamba siya tukuzubu bii nti baba gamba mm. nti ba mchala hmm. njuba baba gamba nti mamu wa dogu tuwa nga alwada mambuluka dokita webe yesi jie mwestana mune na mga nti bakuwa dogu tuwa msafini ya gamba mba ante ere wano mfenga bandaba tu lifatu another dokita nivali itabata na gaga no mambuluka where do you get this man obake kitukola obi anti kyenkubuuliza yali badde eh, nti kyemuba mulowooza nti sokolatiizi bwe yafa puleto yagenda mu lumbe lwa sokolatiizi yali musomesaawe nabagati sokolatiizi afudde amaze emirimu gye mwekabiremu abasigadde mu nsi etali mu sokolatiizi nze linnya lyange yosefu nalijja mu bayibuli tebalimbatizangako sekalotera wuyo leero tunamuta bwe yalaba tebadda n'atumayo yozefu yozefu yewemisiri eintepoleting ebirooto bya gonde but when the farao who knew the jews died they became slaves god had to send moses yes hmm. do you consider this the type of leader you need nti intelligence infu in labo naba akataga ekibabwenya bwe baba teka ko ebifu agenda kuwamba government ayagala kufuka president yanti no bifu ukadaga bamulaganga mu percentage mm. gambabazi ya mukuba nga kano ka kanu vision kakuba kakuba ko nemba bazinga kute kutama bwati aina 3% kadaga 47% kisanga atachiti nti musubeni yakubeka daga kokayitewo mbabazi ayitewo so yefu museveni kufitina ya mwe jemuyina aba westana aba westana bako sanyo malishi noga nti tutoo mwana tumuteko mtuweko muofisi ya kata katumukwati tumuseveni echu wawesana wabachikora hii wawesana bako sanyo malishi that cannot be done by muganda why muganda ya manyiri percussions first of all umuzimu guomu anono agutia agutia baga amba kulia security mbuyali agenda mkiga mbuyagenda wabwe kubikabija nkulaga esimu ye gyeyali genda mu likodize olabe oba emotoke oba oba oba miso byeyina boba biyina akulya security ku paramenti oh. yagamba yali agenze wabwe kuma bijja kubikka bijja abakiika bakume lwaki enamba yeri masaka mbu omwana osomanyi wa pasta omwana gwe bajja mu kikajjo naye kesi yafa ekesi yafa yes ne tunanye nokunulira ekesi yafa the case died omwana gwe baleete natula ku parliament n'omutwe mbundeetire kadagaakusumkadaga motoka njikulage ya parking njikula message kulage motoka nga eparkings nga okulira ne minister internal affairs ku politicians omwana nakulosing genda ku kamera ya parliament obaku ebiri babijjaku meeting ezatula ekyambugo luddawa with the audio miso tebikuwa kata gasabimuwa anti kyenkubuulira nti kakati hmm. abakola ebyo lisenti hmm. era kandaga miso yamuyambye nga bateekaku okubagenga ofiisi ye bafune omuntu ayogera nga bobi wayini babitwalire pulezidenti nti kandaga ayogera ne bobi wayini bagi ha ofiisi the methodology ekyo ekinuma tamale bino byonnaffe bwe tubiwulire tuddayo ku kintu kimuanti succession battle naye nkugamba hmm. nawandika akatabo kano litwakasomamu ne mbaga nti ekizimu kyammwe malisi kubanga president museveni ye e-, ekizibu kyammweyes e-, e-, ekizibu kyammwe ekizibu kyammwe malisi nze mesadologe yammwe yenkola obubi nti bwe limusanga omukulembeze omubi ate evaluati nga jabatta abamalewo kati abo aba intelligence abo balina biripoota ebifubi bawandika kadaaga hawukani kadaaga bikamu epulobulemu nga mwemusinzaamu abantu abangi mu palamenti wasereolove speaker in fact i was telling somebody aba abaserikale nabagambi do you want to be taken to police headquarters the moment you become a speaker you are finished yowalero isupresaide over kujia kongo li popular nti ababaka banibitano wako ita mkonsulese zaabu how do you popularize yourself as a speaker to chair can a speaker bring a motion in e, e, that sense he iliwa he's a presiding person na nkabizwa no mtuwe kwe uyajia kufabubi ya tambula nechibu nechine chakubo mwana wangu but you be quiet kwanze na video ninanga boogera ninanga ki wanudde neeta amale gogambi abanyangolo baina malisi ani akozesa nankabiro ani akozesa nankabiro nzate mumanyi nze mumanyi nze maino kwa nankabiro is a hunting dog nobera nankabiro yes ani kugambi nankabiro is a hunting dog amukozesa mulala ye kukumi ate yagamba bwe kimulema milioni bibiri milioni meka gwe nokwata sente hunting dog yo political prostitute ewango zereta yo gwe magenti bampe ba mbagambi anilo ku my account ziko bilioni zanga asatu anilo ku my account bakole chikwakola mutwali bia tanti ate ate nabale katola baba mutwali echi 10 tunza kumfunza bote bakafunza chi i left your job 7 8 years ago you have not seen me anywhere you block my account kwa mfo bwavu anilo ku my account okay e, e, tamale kakati nkugamba mm. nti mali seno jemuyina mujiyinzo omukulembeze aliko alisobola marishi you cannot land on echokubiri military intelligence nes iso must be headed by people muconstitution mukiteekemu abalina phd mu criminology yes with the people with the integrity nayesi situ commercialize gondi yankubidde simu sobi nanga nti nzenkubulire esobi oyo eh, hmm. ntinkubulire nti nange ninga gwe kunze lwaki nalemera ku kaka yalimala okungoba nange alemera ku museveni nti aha nangamba gwe nze nina information kwabo bonna obubinja bwe bagamba obutta abantu negye buli mmanyiyo usme owabukedde n'ategeera nti abatta abakazi babatwalira mu benzi nga securitytemanyi kugamba nti mass of deception akakatabo ketwasoma kololi akatapo keta masters of deception eh hey, ketwasoma lita mali uh, tono wananagamba nti hey, ke yali eh, asoma eh, eh, coincidentally ne ke yali asoma hey. okay kanoka wakawandika ku birthday yo eh mu 2013 hey. emyaka emeka ejo munane jise hey. ntandikire wano hey. Seven lives a luxurious life. when Uganda acquired the new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagance and amid the economic hardships. However, the president did not invade the national coffers in the night and took the money and the aircraft acquired is a national asset. Its procurement was debated, evaluated, approved, and sanctioned by the parliament. However, the same parliamentarians who passed and approved the transaction pretended in public as if it was something strange to them. Number three, Museven wastes money on international and domestic tours. Unlike kings who have the privilege of uh, appearing uh, to the people at their liberty when one wants, President Museven has a national duty of visiting all parts of Uganda. This explains why he is constitutionally required to make a, st a State of the Nation address annually. How uh, can he duly exercise this duty without visiting all the parts of the country? Number four, the Moses Care. when UPDF went to Congo and defeated both Kony and the ADF, those who had invented, those who had invested in these criminal groups, it eh, turned their anger and frustration on the light colonel or lieutenant colonel uh, Muhozi Kainerugaba in order to undermine the mission. We had all nonsensical arguments such as the military option was not necessarily a negotiation with the criminal groups was the best option. But those advancing the arguments believe that the rebels, through uh, peace talks, would find their way into the government and their leaders would get political jobs, ranks in the military and the government. This worked previously in both the Obote and Lutra government. The UNLA was formed for a similar purpose to unite all the fighting groups as a price for the peace. They also argued that Museveni was a selfish warmonger who risked people's children because people's children because none of his own was in the UPDF. When Mohos joined the army, which they were demanding, they changed the tune that Museveni is favoring his son and preparing him for the presidency. When Mohos commanded a successful mission against Joseph Kony in the DRC Garamba's National uh, Garamba National Park. It was described as a public relations exercise for the first son, that he wanted to attract the newspaper attention and get political mileage for his crusade for the presidency. If it was done for this public relations, it was not his fault, eh, for already he was in the army and hence part of the attacking team. How can you score in a football how can you score in a football game when you are not part of the playing team? Those who are demanding that Museveni should have a child in the army forced Mohozi into the UPDF as hence the Garamba mission. Do fans score goals? No. If the argument was solely, pub was, uh, solely for publicity, why would he not remain at the command center at Entebbe? The American general who commanded the raid on Bin Laden hideout was not in Pakistan. He was in Washington, thousands of miles away. A Chokutan, all our kids in Kampala belong to the first family. One day, a group of people came to me seeking my assistance in linking them with uh, the president's daughters. The reason was that her agent had taken money from them for rent in one of the Kampala buildings. I asked those people that if the building belonged to the president's daughter, who feared to identify with it publicly, it was was it logical to see her? The reason for Fiam uh, eh, to identify with the building was to conceal her ownership. How then uh, could the person who did not want people to know that she is owner of the building meet her future tenants? The truth was that the story was manufactured to link uh, the buildings to the first family. What about the Shimon Primary School plot? The opposition says that it belongs to the first family, who are the super rich, but they have failed to develop it. How can a pregnant woman have a small belly? a rich family failed to develop a plot that they have grabbed. Then, what was the purpose of grabbing it? Reasonable people would say that the plot belongs to the first family because it is developing at a rate that that an ordinary person cannot manage, and vice versa. A rich man cannot fail to pay for his wife's maternity, maternity bills. Therefore, a rich family could not fail to develop a plot and unless and indeed someone is just uh, peddling these lies. What amazes me is that they are accusing the president of preparing Mohos for the presidency, but they forget that the president's that the president's accusers have already done so at their children. This reminds me of a Chiganda proverb that omwogezi omusiru atenda byabane. A foolish commentator talks about the mistakes of the others, not his own, in order to divert himself and the others away from his own mistakes. As they accuse the president about his son, the accusers have meanwhile done the following. Number one, Kenny daughter Susan Nampija replaced her father in parliament when the IGG ordered him to leave the house for failure to submit his assets as required by the law. Luchamuzi had contributed to its making. Number two, Okello Otrasan is a minister and was unanimously vetted by the Parliamentary Appointments Committee. Number three, Obote's son, Jimmy Akena, is fighting to take over the party from Olara Otuno. Number four, Obote's widow, Media, contested the presidency and the UPC card to replace her husband, the late Dr. Apollo Milton Obote. Number five, Lule's son, Waswa Lule, was recently in parliament. Number six, when Dr. Semogerele sent his son to America uh, for further studies, he was not accompanied by his children from the DP families that lost their relatives for supporting uh, the party in the 1980s at the hands of the UPC agents. Karoli Semogerere went along the United States, alone where he lives an opulent life. Therefore, the Moses Care cannot work. There is no way that the president can impose his son onto the party without the consent of the NRM supporters. However, Mohozi, like any other Ugandan, has a right to seek any office in Uganda provided he fulfills all the necessary constitutional requirements. Number six, the government is collapsing. Another even third trick now is the rhetoric that our enemies uh, by our enemies to demoralize our people. Eh, uh, to demoralize our people by scaring them <clears throat> that the government is falling. If the government is collapsing, why do new supporters cross from the other parties to join a collapsing government? Also, one, nobody has rejected any presidential appointment for this reason. The government is collapsing. Why enter a vandalized bus well aware that it will not reach your destination? Why not wait for a beat of a brand new one to come on? Number two, Whenever there are elections, those prophets of doom participate to join the structures of a collapsing government. They also participate with vigor in subsequent by-elections of a collapsing government. Why? Number three, Dr. Kiza Besti predicted after 2006 elections that Museveni would not complete his term. He ended up embarrassing himself. The government retained and remained in power, and Museveni completed his term. Echomsav, Museveni is tired and lacks ideas. This would be the best time for this would be the best time to defeat Museveni. Why does he uh, defeat you? If he is at his weakest point and you cannot defeat him, this means that you are weaker than the weak, assuming that he is declined. But it's clear he is not uh, reached a level of weakness. Number eight, disgruntled insiders. Hmm. the opposition has tried nabawandikira akatabaakubayambamasters hmm. eh? of deception nti aba opposition baleta ebintu nebibalima nabali mu gavument nebibalimayes hmm. nakawandikira 212 ati tibalina budget gye bampa mm. ive worked with these people but ive paid a high price ive received my money you broke my account what do you want me to do lwaki tugera president museveni omulanga akusumulira akaunti yo naye yennyini mm. baaleeta biliyoni abiri bazimpe mm. n'abagaa nti muzimpe enja zimwewera eh. ye yali azimpadde naye omubanja eh, omusajja agendayo omusajja agendayo n'amugamba ti omusajja ono atukoledde nnyo hmm. tumuyite ne famire ye tumuwe biliyoni abiri hmm. tumuwe ne printing egenda okuba obukofiira ne tshirt hmm. famire ye esanyuka omusajja atukoledde president namugamba nti is a good proposal kankubuuze baali bamukwatiddeko saat ebiliyoni kwa kawunti tamale 30 bilioni bakazikwata eh. obuzungu bwali baddewole yes niyo buvudde mabega anti bazze bannwanyisa president bamutwalira 20 biliyoni msajja cheke naziteeka nazikwata ati ndyaki nedda mumbuli ndyaki nabajetiakati nkubuuliraanti walutegedde nankabirwa bakozesa mukozesere atigeto yeyajja baga nankabirwa sudwate akakata gabbeeya nako nankabiro yesimbyo nankabiro is a hunting dog for who bamuwa 5 billion ane yamuwa anti ampakanye mukube ne video nankabiro ampakanye mukube ne video mukube muabie the man says we must control parliament mm. for two reasons kadaga is one of the most popular personalities in east africa what if he takes over the program wa imiti anafe two muzei is unpredictable muzei can hand over our companies to parliament to investigate GBA for investigation but should we remove Kadaga so, to, because of this man's, man's ambition iran na ankabiru watajia kudamu kuogera uliba amu nyizebi tori roo that's the mistake of fighting a proxy war na ankabiru watajia mura bayo omulenzi ono anti omulenzi ono ye bambi ezobusesi by succession nkugana nemuwozi nabagamba hmm. nzeeziskiteeka um, nabagamba nti pulezidenti museveni tayogerangako timukwate abaana mubadetaining mubakulemu enjala it was intended twandamaini muhozi kuba ye kamanda wa special forces hmm. nono omusajja ani loke ekyo gwalabyako abamilitary polici nga babasibye empingu aniye balagira okuba abamawulire isanintano bato kasooli wammwe era bamutaddemu ebyo bawano isetausi bato oli bamuyonona bizinesi ye eyamata naye nagyonona kyembaga nti abawesitaana mukolera nnyo ku malisi nti twagende ewaapwenye fenna nga akawunga ke n'ebijanjalo bye babitaddeko ettaka nga kakasajja kabye 5 billion kaziba mu bank of uganda president nakalagira kazizeeyo naye ani yali yayiye ettaka mu kawunga kampoyi yaye agent wa bobi wine kati eyaddidde kasooli n'amukola ebyo agent wa bobi wine oba they are playing games ne bazanyira ne ku economy muzinira amatya amazina g'ekigiga mu nyumba egenda okugwa amazina g'ekigiga okazinira mu nyumba egenda okugwa there are certain things nabagaa nti some mafias mm. in other countries have identified certain assets that they cannot be play with ethiopian airways has remained in operation in spite of political turmoil in ethiopia the local mafia has decided mm. let us destroy everything naye omukazi ayokyanga ebintu byonna natayosya ekifaananyi kyambaga oba nakwata ku najyosya kyobula nti owada yabayamba nti bwebawa bukenya biliyoni za dola biliyoni satu eza uganda mm. asifutinge bazimbewo eno bajita batya pala fa Africa Hotel mm. po Kenya na Algeria abasajja bajja ne bakuba ebintu byonna o oh, wana help to you to retrieve mm. the ne, photos ne, ne dim chibirige yes ne dim chibirige nga babi mayi nga babi Kenya ne nga babi jene sejembe tamanyi vali yaka yivu at one time I was told nti runuru chambiri badaka ku independence mulwe mulwe yazika mu mbibishi temurina yibishi baane batarulina Mm. Uganda, you get a Uganda? Yes. That's what I was told. Mm. That what you, you borrow it, you always come you beast whenever we are celebrating independence. What happened to your archive? Because these people. And to Kenya, you are. Kenya, get away. Yes. Ningle, you are. Jimbe, you say Jimbe, you Kenya. Tamani Bifana, the former vice president, doesn't know the importance of history, of archive. ngalabiye nesejemeyiza nomusanga nga negondera balatola ajasiza tebamuvunanako okuba sente ngaakyali gundi eh. nga ekyali makerere teyalegations tiyaba miliyoni bina ngaakyakulira gundi mm. yes kakati kyembagamba nti e, mwembalabula when I, I predict 10 things I see 8 because you are not doing this simwe musose buli lwemulwanyisa omuntu if you want to get public support become a victim people are asking why are they fighting this woman called kadaga the what does a, a, a speaker parliament do oloza kadaka ku myaka jaina hmm. after five years now aliba chasolo kwesimba kuba president tell me chabatia mukamba namakampuni kabo agababi kwegamba fetu dire obubi bwabwe amakampuni kabwe kadaga yagala ku speaker anti baba anti speaker bagala gundi la bus stamp nabagamba nti omukazi azaalira mu makubo aga azaala surunomuchanels oba azaala surusizirian obujozi bwomuyina mumutwe abantu bajja kuyika ku luguudo thats why i tell you encourage people like bobi wine abantu bagumirako nti weyite okubayo ogundi if you dismate abantu bebagumirako nti oyo gyali aa ah, oyo tulina omugjawo mirundi ayina kuba mwavu nga sosekuba enyondo omuntu osekuba amanyone nga kuwangulamu mulina okuteekawo atmosphere this is a healing process in uganda it should be a healing process ebintu mu uganda byonna nze mbibabuuliralet me tell you hmm. obet fiad kakonge namugana okubeera secretary general did, did, did, did you obet solve problems mm. he replaced the kakonge mm. with the grace ibingira mm. it was grace ibingira who connived with the mango people to, to, to top of botany 66 it was not kakonge no obote replaces grace ibingira with felix onama mm. who toppled your obote felix onama minister of defense secretary general connived with obote to overthrow him was not Grace Ibingira Jerry Rowling is overthrowing government in prison it was not Grace Ibingira mm. it was not Kakongi they had dealt or better thought that they had dealt with the had put Grace Ibingira lock under lock and key anti chengkubulira mkubeka daga nemba gamba nti obote had a problem Oito Jacob yafaa or better feared to get an actual. But what could Basilio do? Basilio was an, an old man. Gendo was all you wound in Mutavani Walker. Okero liye Yanyumiza na ngamba Yanyumiza na ngamba Nti haba atambula Kusipiki mm. Kupisera biolutalo Nga katonga pa mugulao Agendo ukulaba nge motoka zaba ziri Ziri kusipiki naye nga yeggyeku kitaawe sente kugenda kugula katonga kozi nga katonga gwagenda okugula waali mu bantu katonga gwe yali agenda okugula we yali mugomesi okera <laughs> olyemu nayingira mu sipiiki yosanga obuwala buna bumasajingaani baziriyo teyamulaba baziyo teyalaba okera olyemu naddayo nagamba kitaawe kitaawe najja yasanga baziyo eyina ecupa ya uganda walasi <laughs> katonga gwaggula nga mulala tagula katonga wakulwe masaka nga katonga gwaggula ali mubiteteyi nagomesi musipiki okera olutwala look at that Basilio. Now, if this is the if this is the Katonga. if this is the Katonga, if what you are doing is the Katonga, you asked, you asked me money for, if what you are doing here with these women is the Katonga, I told you to open, then the government has fallen. This is what Okero okay, todi baziriyo if this is the katonga you got money for nga yi katonga go openinga onari wano musipiki wano ah, atari kuruwe masaka tuwe de tuwe de how could obate would have made sure nti baziri okero how could baziri okero as a chief of staff top of the government nga mulimu bano ba eh, gundi ogole hmm, nga mulimu simisa po nakyaka yali batadde mu key positions nasatifyinga abaki hmm. naye the failure to harmonize to find the solution neddira simisa po nakyaka namuoba me chief of staff gavment eri lweyagwa hmm. we come again nezusanga nga mm paulo muwanga mm. obata amudite kitinze genda obuze kulisi lwakasisi bagamba bagamba mu obote nti genda jamuwanga mu defense mm. omutwali mu finance obote nagamba nti nali kikoze nabba sente naye ate bwabba ajja kubba nevu mu kyoto era gavumenti egenda kugwa tubula emirimu omusajja mubbi nnyo kale ne bamugaa tumukole tutya hmm. nti tumukolerewo mm. a parallel minister nebaleta Peter Otai mwenda temumanyi buzo wana special force nga baji training nga muangalaba asirisi aline bokero omayindi special force bwe yali eyingira kampala nga ekumba bagitulaga yava bombo regular army yagikuba amasasi n'emizinga wafa nkaaga nibaitawo uh ah, -uh. Ah, ah. Paul Mwanganaga tubadde tubayita bayekera ba Museveni yunifoomu ndala bavudde bombo asikiwana aba special force mwanga webakuba emizinga lejula ame anti bajja balage force mu kampala si force basajja bateso bawanvu bambadde ebyambalo birala nnyo sibyo ebya green bino ebyagundi ebyo ebya brown hmm. mwanga yabakuba amasasi muwanga paulo muwanga mm. twamwogeza ekirwano mugundu nabagamba ndi waliwo muganda wobote kaziniwe yali kansala muzite kansu mm. nga mulimu omusajja bamwita semaganda congolese mani owa congolese aba wa congolese kakati omusajja oyo yavanga ejjinja najja asaba sente kansolo wetatudde sematimundi namugamba nti there is no money do you know that I'm what is brother yes I know but there is no money namukuba olwi namugamba nti even baganda don't want your body semaganda nakubira muwanga nti omusajja nkubya oluyi azze kusaba sente kansa teyatudde akoze eki nti akubya oluyi kajja kumujja otuka muwanga era ekisobola yes omusajja bwe baali bamunoonya ne bamubuulira temuwanga abasajja bamuwanga bakunoonya yaddukira ntebe mu state house nagamba obert ntimuwanga nnoonya nti okoze eki tinkubye semaganda olwe baganda don't want upis who told you miriam eh, kyoli namugagwekangobole do you know what i can do to you obert president abulia muganda we do you know what i can help you to do let me give you my convoy you arrive in iruzira before mwanga <laughs> kubanga bwona obeera eruzira ojja kuba looja baloja baberanga luzira luliza kirunda yatambulanga ne dissension orders ngaagikuwerawo luzira looja togenda kulabikako mu koti <laughs> yagamba muganda we convoy kekutwale obuti yagamba muganda convoy kekwangu yes nga muwanga tanakwata muwanga bamalitira sister we bajja sister we nga bamukubye wano yabadamu a ah, gundi mwanyina wakintu musoke bamuyitanga katogo katogo ye mukazi yasooka okuvuga emotoka zempaka simuwongo katogo yabeeranga erina bbala wanebusega mm. abayekera bakayiira bajja webanywa omwenge mm. kakati bwe bamala okkuba ne baddayo muwanga nakitegeera nti banywedde mwenge bwani ewakatoogo nebakwata mwanyina wakintu musoke nebamutwala mwagenti nakaus nebamukuba emigo miyitirivu nnyo kati kintuanti era bagitanga gentiamakaus e bugoloobi mm. kakati gundi eh, kintu musoke agende wa paulo muwanga amugamba timwanyinaze wamukutte nili tumanyika jikuwa ebanga dene teo oh, mm. mkuletele chango ncho umusheme atolo vamo kuba mizibu kuba ya jemfu nyuzi mvamu kamani mumatu ni mshi shinto msa kwa watu na kumwenye na ya furu mabufuru uye paulo muanga paulo muanga yes nga yalo uzanti atebi jia kumana waba yekera atebi haku babugubi gendo uze gonde walon gonde labi mulondo yalina mutabani we yanga mulondo nga muwanika bwa upm nebamukwata nga akolagana nabayekera yamuyola bamuyola namutwala ku nair mason namutwala emakindi mm. labi mulondo was a very influential man nagenda ne mayanja nkanji nagenda ne jesse sekajja jesse sekajja bakolanga ne muwanga ekatwe balina akatabo kamagazini akawemula ennyo nga bakayita mukyala mukyala nga kawemula kereziya yegatta n'ekanisa ne bakawera n'abasiraamu nga pawulo mwanga yezitawaako nga balina ejjesesekajja ejjemusesekajja pawulo mwanga n'abatunulya bwati amanye abaganda tebamanye luswayiri namugaa nti okimyeki sebo tuzaala myoyo tuzaala mibiri tetuzaala myoyo namugaa nti omwana wuwe mukuwa nava mbuyekera sebajja buvaamu munange nja mubuulirira mwanga nadda mu dirisa uwayo mujinga nakubira emakendi eh. hmm. yagana muwa omwana yatamute ate bwe baali bamanya oluswayiri nonga yadda nga mudirisa bwati naga nti bwolaba empologoma esinisa amanya olowoozaeseka <laughs> yakwata mpanga ne banywa bwenakyayi amwagalako sente kutwala gundi eno kampuni ye eyatoyota hmm. bamala okunywa kyayi nayita omusajja eruzira agasajja aganene agawanvu tereka wuyo kwa mabuso abasajja batangala n'okutangala bwe bali betusanze banyumya nga banywa kyayi era kabuyo kwa mabusu agasajja gawanvu bwekati gatwala mpanga naye baabasanga banywa kyayi namugamba leeta kampuni yo njagala namugamba nti neyewozaku muga yatunanga mudirisa wati munaire mason omuntu bwalaba nga empologoma esinisa amanyi erowooza eseka empologoma kujonjobala enkuba kigifuulambwa kakati sekajja beebaza muwanga ne mayanja nkanje ne mulondo yabagamba mugende makindi ojeyo omwana wo musonyiye naye addangamu nakikola bwe batuuka emakindi baba wangoye zijjudde musaayi nga gukyayokya n'okwokya mutoto wakuyiko labi mulondo nazirika eh, kakati bano mm. bekye batamanyi nti abatumbula enjala abakola detention abakola ki you harden the population eh, kalube emitima eh, era abakazi abenzi bo bakimanyi nti kasaddeeka omusajja n'amukuba ogwomusango agumaze naliri essajja likuba essimu akoze eki ansimbyemu empinga nnya <laughs> ogwo guwedde nenkyakomawo yes but aquiet man oba ategete kyebamukola wakuba bukubi all these things we have gone through them tuliyiseemu panda gaali gwe wagirabako waliwo omukyalo omulamuzi hmm. bamusobyako mupanda gaali ngaabaana be ne bawe balaba hmm. naye omukazi oyo tayina musajja gwataawanika kalaba akutte mukazi hmm. netulaba wano kampala was balkanized mugamba half london mugamba gundi funa yali mu northern part wakayira nga bali enu fedemu eri mu south resue front eri mu center what happened basala omukazi owolubuto to determine whether the futers was a male or female mukampala we protested nga bamuulire ne batuleta censorship nenjiganda abagole baali batambula nga bagenda kulumamasaka e ne batuukaawo ensimbe ne babajjamu onagivuna nani omugole nebamukolako ebyensonyi nga bawalaba nebamuza mu moto olupapula lwanga banerukuba mbwe abajasi kulod bloka bajja omugole mu motoka nebasekamu naye eh. ate nga bonebukedde waliwo enjawulo kuli byeyeyali en era yali eno era yeyaliyo tujja okuinisingi so kakati mmwe when we fall us mm. betuvaayo betu netwogera ebintu bino am not fighting kandihoe amnotifayiti nkubuulira nti abantu bajja guba abantu bajja guba emitima tewali teri kyogenda kubakola ate dispensation eri mu nsi gwe tojja bikola obote byeyakola eri eri good dispensation yali ki yagenda yali ndala eh, eh. ndowooza muganda wobote oyo bali bamuyita odwe ngabera hmm. bukoto flats hmm. bwa kujukiza hmm. naga nja seka ja munne wa muwanga iyaberange komambo yali ayuse eh yachoka ko musiramu nafu ko musiramu nagende omuseje bamuyitanga birezi nga yakulya izemike kolo namufulu omusiramu nafuka ashe semenyashi kakati nakola liji gadafu liji gadafu kapu ewabu mm. amakombola nikavuganya naye yali akulyaiza mikekolo eyaba libya agenda okugaba ekikopo nembuzi hmm. yasanga sekajja omwenge ogumuliko nga kuleeteza biya zebaterese hmm. namubuuza eh, you told me we muslim you converted to islam yes but why are you drunk eh, akyala takyaluka eh. nazeeyo ewaffe <laughs> tebekunvawo mu bisiraamu yali ekyodde mukyaoja kuwuliziganya olweggulu weeraliikiriddeko olw'ebintu byo byoteeka ku ssimu ng'olaba nti tebikuumiddwa bulungi kiri seefu ne tekino pop kati osobola okuggulawo essimu yo ng'okozesa feesi yo ekitegeeza ti ebintu byo by'oteekako bikuumiddwa bulungi ne tekino pop weegulire tekino pop 2f ku mitwalo abiri mu munaana n'ekitundu zokka oba tekino pop 4 pro ku mitwalo asatu mu ena mu kenda era ofunireko data wa gb 3 okuva mu mtn buli mwezi okumala eddala emyezi